Перец болгарский, вяльно-копченый. Отличная закуска на манер итальянских вяльно-копченых помидор. Степень пикантности и остроты которой вы можете менять сами. Но это не только закуска. После нее остается очень много шикарного ароматного масла, которое можно использовать в салатике, в картошечку и т.д. и т.п. Как делается, смотрим.